Nous y voilà, l'instant suprême, suspendu, celui du choix. Mon maître disait, ici et maintenant, Ishirio, sans pensée, Mushotoku, sans objectif, sans idée de profit, la voie, ici et maintenant. Choisis.